waaye lu ñu lu ñu lu ñu itam te nga xam ne kii yow ko dañ ko war a delloo si man bi ñu ne juum nañ ñun tam suñu liste bi ñu ne ëpp na benn mi muy turee ma dégg mu wax seetaan ku ñëpp di ko seetaan mu wax ne euh, ñun ma motal nañ ba ëppal waaye loolu xorom la dañu ko xoromalee rek kooku muy heure bu mag mhm. ñu ngi lay ji ñu ngi lay ji dëmm ngay ñu la fekk ngay seen yaxu liir est ce que tam loolu du dellu ci li serna bokkum di wax ne yéen yew yi askan weeg euh, benn bokk yaakaar da ngeen di baare yógoo conseil constitutionnel nekk bàyyi ji non baare baare baare kenn bokkum ba pejan bokkum moom wax waxam taxawul quoi parce que moom depuis rek la bëgg doon parce que amul amul amul mbooloo amul dara ñoom ñëpp ñoo ci nekk seen kii ba coalition boobu yëpp presque daal wax dëgg yàlla euh, coalition boobu sax euh, nañ leen bàyyi ñu jàll ñu xam lan lañu posé parce que nit ñi noppalu quoi parce que ci ñu bopp nek ci radio yi ko dañ koy baare yu ko kan baare yu ko ben ben bokk ak as yoy oskat man baare ko lañu def mo ñu jaaxal kay ba ba yo lañu wara def parce que sino parce que tay tay tay tay woor na ma woor yalla su doon liste yow askan baaxul dañ ko dañ ko do éliminer dañ ko do éliminer waye nak yalla def na cour constitutionnel c'est lolu dafa set li nga xamne moy mo mo mo mo nek parce que amna fo xamne dañuy wax ne même su day da ngay dem ci endroit dañuy wax ne nañ avant tout nañ def conciliation maanaam waxtan wa médiation mu ngi mel ni tey balaa sëy soo sa jabar su demee ci bureau juge bi lañ yóbbu duñ la yóbbu ci agence publique dañ yóbbu ci bureau juge bi yeen ñaar rek ngeen nek fa nga xam kenn du dégg kon donc loolu dafa bax waxtan dafa bax tout ci ci ci surtout lu melni rew mi c'est pas né ñun dañu ragal Ousmane Sonko limu wax li Ousmane Sonko limu wax dégg nañ ndey dégg nañ ndey ñoom ñëpp dégg nañ ndey parce que xam nañ ne liste bi euh, may nañ leen pour ñu dem. moo tax ñu def ñu def 22 heures seen point de presse <laughs> il faut nga xam loolu. foo nga doon politicien bu baax wala analyste analyste bu baax ba nga xam ne lii ñoo Ousmane Sonko lu ñu def ni dañoo dégg ndey moo tax ñu ñëw gaawantu def kii def ay menaces nangam nangam menaces yu Ousmane Sonko def toujours damay ne mooy Ousmane Sonko opposant la nañ ko bàyyi mu opposé nañ indi dix mille personnes dix mille personnes. deux cent personnes deux cent personnes fan la ko Ousmane Sonko mën a jëlee. lu usan son ko def rek ñu gaaw def du point de presse rek bon ne bokay adam nak mi bité dina fi nagam nagam nagam lolou dafa baxul ci ñun nañ bay usman sonko opposé ñun ñu sét naka lañu fexé fexé ba eh, bañu daan usman sonko dugg ci bir nit li li mu wax nak graw na néna nañu dem dajali 200 000 personnes de jëti Macky Sall grawul dara deur Macky Sall wax nako fi han ablay wad wax nako fi politique lañ nek usman sonko day wax li day wax li rek waye fan na mëna indi 200 personnes 200 000 personnes fan la ko mëna jëlé ñepp top ko fat mu ne way c'est un policier lim bugat amna ko parce que wax na su waxe rek gaay gaddu ben eh, eh, bokk xer def ko point de presse nangam nangam nangu Ousmane Sonko Ousmane Sonko mom kay bo waxe rek sa gañi ci bir rafrafi def tan kay may boss te si su de ni lañ continuer Ousmane Sonko dama na xam amna ay conseil yu bax da sa khalifa sall kum nek sewet amna ay conseil barthelemy kum nek sewet amna ay conseil ñun ñoo wara setat suñ bop ben bokk yaaka ben bokk ñu wara setat suñ bop tok waxtan bu bax xol ñu do ñu do suñ suñ bop jël waye nañu def ni suñ ko kiyé sautu député yu bari nañ ko ñak parce que sang sogo lolu dafay baye rek ñu dafay distraire rek day baye tok rek bu genn ben bomb rek Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko tan non la fi defon ci affaireu euh, euh, cardinal mimi tele dem ka ne affaire Ousmane Sonko na wax ci affaire rebel na wax ci affaire rebel yoy pour man mimi mimi lañ la wara top fi ne du ay takka santé wala ay na fexé so dem ñew kaw la fi ci mu hmm. dëkk fi hmm na ñew fi jëm mo makal kaw la bam ne eh, mo makal ko oo ñoom rema saar oo ñoom ne rahma oo ñu awa gay oo ñëpp leader yi fi nekk yëpp ñu togg benn waxtaan seet su deux fois suñu def benn semaine de deux jours ñu seet nag lañ mën a gañ élection yi loolu la mi war a def su jógee ci région yi mu dem ci région dem ci région dem ci région dem ci région ñu bàyyi Ousmane Sonko certains opposants na opposé ñu ñuy liggéey pour gagner élection yi parce que élection yi mën nañ koo gagner laa la wax xulaa mais mën nañ ko gagner li législative yi ñëpp ak présidentiel la ñu affaire mu nako gagné del way ma la ko bu ci yok présidentiel présidentiel la la dañ koy gagné affaire daf koy gagné ak benn bokk yak suñu liggéey ni mu waré deglu ni ni baña xeb ni suñu xeybul ni dinañ gagné way suñu xeybé ni duñ gagné ni duñ gagné même tout rek tané fam bi ñu ci bari am nañ ci titangé amul sax base politique bu deuguer xana yo xana yo xana yo euh, euh, euh wali yu sar nga xana li su bëgg na xamé tan nañ mom moy jiti tidal liste nationale eh, ko la ko liste yi lay genn bi la 31 lay genn di la 31 lay liste genn ci ni doxali nam ni mayu la ni mom mo wara jité liste nationale dé dé dé koku ma alam alam ko yalla mo xam lu neub waxon na ko fi yalla mo xam lu neub luy ñew suba yalla moko xam waye dama xamné liste fi ne mimitu de ken munta wax ne mom moy tedd liste nationale parce que c'est des sortes des recours ki ñu ñu ñu ñu ñu rejeté ko parce que dañu né c'est prématuré parce que dañu waron xaar ba antoine diom genn liste yi ñoom soog a defal ko moom lañ débuté moom lañ kiyee moom lañ débuté say liste euh, euh, ñoom kii dem pour nga xam loolu dafa jotagul comme lu jotagul liste yi génn buñ kan xam kon kon kan xamul kan mooy tenn liste fi nopp loolu moment mm-hmm. euh, dogal bi conseil constitutionnel jël daganal yewé askan wek ndakaru am nañ ci bari expert yu bari ne bo moyul Macky Sall lañuy wajal ngir 3 mandat waaw ngir tej gemeñu ousmane sonko ak ñoñam parce que tam lool xel mëna su ko nangu non non non non non parce que trois lool lool lool troisième mandat ak lool parce que dafa dafa dafa bokul dafa melni yalla ak yalla bokku ñoo fi nek ñu ci problème daganal ay liste euh, euh, cour euh, constitutionnel wax na ci affaire liste yi nañ am ci liste pour le moment troisième mandat ñoyul après les après les législatives nañ solo wax ci président troisième mandat xam nga bu daganalé liste opposition bi opposition mën nañ fi jaar tej seen gemign euleuk non non non non non non lo lo lo mën nek ñox to lo xamna lo xamna man duma ko wax fi way sama togon ak maki ha? na ko wax lo xamne lolu moy suñu faveur ñun moy lan nga dem duma ko wax ñamal ñu ci tuddi rek demo way dina ki parce que amna ci do xamne tay dama bëgg gagne élection yi dama bëgg gagne élection yi dama bëgg gagne yi ñew te soba yalla mëna ko gagne way il faut ñu wacc di baatu togon nit ñun ñep ñu dëkk kaw lak ak nañ wacc nañ wacc di baatu comme mariama sa ñu koy defé léegi ban plan stratégique nga xam ne bokk bu ngeen ko tegee yéen benn bokk yaakaar gagné nit ñi ak jafe-jafe yi nga xam ne askan bi ci lañu ne weddi leen lool nag bàyyi nga ci xel ah non wedduwuñu askan wi wedduwuñu wedduwuñu non xam nga yow yéen journaliste da ngay jël seen micro dem fekk fili bi mu taxaw fa la ci place am di jaay di jaay benn beñe wala benn ki ngeen taxal waaye loo xam ci kii bi mu ne way ga dox mi doxul réew mi nangam nag réew mi doxul nangam nangam nangam nangam fekk kenn nit la kenn la waaye eh, eh, eh, nit ñi wate ñu ngi seen biir kër yi ñepp ko Macky Sall ñu ngi ci biir Macky Sall liggéey na liggéey boo xam ne man xam naa ne vraiment vraiment vraiment sonn na nag trop nag parce que Macky Sall mooy lépp alliés dañ ko jàppalewul ak certains ci ci membre EPR EPR yi nga xam ne jox leen dombu tànk jàppalewuñ ñu loolu moo sonn Macky Sall. nu ñu koy jàppale mu jël lépp akimoo ko. déedéet akimewul parce que daf la fal fal ma fal kii fal kii pour ngeen dugg ci nit ñi ñun ñoo war a dugg ci biir nit ñi. man amna ci lo xamne tay li ci gennagul hmm waye suma don makassar dama koy diggal moy kep ko xamne nek na maire bu mu don député kep ko xamne nek na maire bu mu don député ki xamne am nek na directeur de ki bu mu don député nañ seen ñi nga xamne mosul mos mosul mos ñu jox leen xam nga xam nga ni lañ wax ci rogu ci yeen nak pa cho rek jox ñi ñeena ñu jël ñi ko jëlé la parce que makassar nit rek la su ko nit ñi entouré yonent bi dafa am yonent bi dafa am sahaba am na xam daf doon kii ba pare sahaba yi sahaba yi mu wax ba pare sahaba yi wax ba pare ñu d' ci yàlla ànd ak sahaba yi mu moo tax ñu eh, mag sàll nit rek waaye il faut mu am ñoo xam ne eh, de bonne foi am na ñu ko jege ñoo xam ne man fa seen bopp lañ fi nekkal waaye su ne am na ñoo xam ne ñu dëggal ñoo xam ne gëm nañ yàlla mun nañ ko waxal ni ko kii dina mun na cee génn te li mu def nii mun na cee kii élection yi di mun na mun na mun na ko mun na ko mun na ko kii. Mhm. waaw parce que am na ci loo xam ne tam monsieur monsieur Sarr. waaw am na loo xam ne ye list ki bi list beno wa be, non benen bi yewi askan yewi askan bi man amna ko xamne bet na ma trop kan la moy mansour si jamil lu mu def ñaat yon député ñaat yon la nek député 3 15 15 15 15 fois 15 ans dans le député 3 3 ki mu def donc depuis 2012 legui mo nek député yaangi deglu nek nek nekone cadre xam nga jàng na trop soo déggee tubaab hmm. sax nga xam ne kii ko jàng la moom jaa parce que alquran la jaar moo tax tabarkal la nekk nekk bas banque islamique léegi yow nga ñëw ñëw def nañ la 19 e nga ne noonu waruma nekk 19 e dama war a dama war a nekk fi dama war a nekk feneen mel ni yéen rek yéen ay Sénégal quoi yéen ah. daal yéen yéen yéen yéen yéen ay nekk nguuru rek yéen yéen yéen Sénégal yéen Sénégal yi bokkuñu. Eh, njiital parti politique yi dañu jaaxal lool. da ngay seet combien de grâce nek na fi ministre nek na fi député mhm. école bi mu yoré sénégal tay presque école bu gëna gante sénégal moko yoon yaayam waaw té amatu grâce amul nit euh, euh, euh, man ci grâce mama grâce tam ki ba man ci sey jam affaire dafa wañé ko da nga ñëwati nga ñëwati di xëccu yi place bamba jey cheikh bamba nek na fi ministre nek na maire ah, nek député légui mu ne mu fiñ ko def baxul sa fi ñom dal ñom ñoy fal tay ku melni nga bal ma ku melni jokkel ga jaga depuis ki ba légui ñaat ñaat ñaat la ñaat ñaat ana la def ki mo mo chatafal ñaat yon la def ki ko nek adjoint maire wala conseil municipal 30 ans di liguer senegal ñoñu tay ñoñu mel loñ lañ waron def député ak ñeneen ñu melni mom ci appel ak ñeneen ak jappel mak sall parce que gis nga suñu defoon lolu tay hmm. mak sall ne eh yeen ñep dama lay jox ndamba tank japp leena babacar sall nu wolono japp leen ko pour pour pour ma fallu suivre leen nak dañu gagne élection gaay nañ la méré dé ni ngay waxé ni wa si wa yo man yalla la yaakar yaaruma ken yalla la yaakar lim wax dama né ñoo ñu dañu am seen ki ba par waru ñen jëlat suma doon Macky Sall wax dé duma né dama jëna ñeneen ñu bës ñu ñu ñu ñu dem ci élection yi né nak ñi am donc tam kaw la yépp jappalal gaay way am ñaari mandat ñi defal ñaari mandat député ngay xexa ñetti mandat bokku ci 13e législative bokku ci 14e di di yotu 15e am na ñoo xamné ko melni ay dembuñ et depuis waaye Aïda ans vingt ans de deux vice vice président hein. vice président rang ministre euh, d'état la limay fekk limay muy fayeeku li muy le ministre simple ñoy ñoy falu toujours rek ñun ñun ñun dal dañ japp ne que rek ñu den tuñ rek ana nous way way ñu ki dem ay verre yi dem du ñu est ce am 1 pour les 5 nga def ñu kërëm diko laaj ñu ndax xam nga lan diw boko waye du la jël du la jël suñu la soxla nak dañ mhm. lay jox suñu la soxla wala te gi ñu kay xam nañ ñi wax waye so la soxla do la jox nga mhm. bëgg nak élection yi su jotté nga ni xaram xaram ay ñi daal ay ganar ay xaram su wël leen rek ma su wël leen xaaliss bi rek su wël rek ñu ñu mar jaar seen kaw dem seen yoon population bi dañoo mousslé il faut ñu dugg ci nit ñi parce que sénégal bonul dé soko jigé rek mu yegg tégi billahi sénégal bonul soko yegge rek mu yegg ya? soko yegul man ki sa gañi nak sa gañi dañu doy war wa non lool la mo mo ñu top mo ñu top parce que fi APR ñu fi nek APR fi japp fi ki ma fi ma dama sar ma dama sar ken ken upp ko ci parce que tout dama ci terrain bi dem rek dem rek ya ko gi fu am fu am defé fu am defé dem na fa dem depuis suba ba legi ba dem ba 5h mo ngi mo ngi ci jalle li ñan li ñan la mujjé li ñan jamais hmm. moy borom dekk bi nga xamné ki dem eh, ko suma grand frère yu mel non nga diko def wax deug yalla bi nit ni nit ni so bu gay tay na dama bëgg li gay japp la la gay japp la la madame massa limuy def kaw ak limuy def kaw ak limuy japp la macky sall limuy dugg ci terrain bi fi kenn du ko dugg ci ki fi responsable fi politique fi mo fi gëna am charisme sa gis gis non ma ma ma madame sall ko wax deug madame sall ko wax deug yalla su charisme charisme mom yalla may nako mo amé na tal mën nañu drainer ful am nañ capacité mobilisation madame sall ma bëggul mo def day meeting fi nga xol malgré nekatul maire na meeting fi nga xol stade bi fu stade bi dafay fex tepp lu ko bon te dina ko def sama yalla kon ñu doon wax ne amatul mbolo jum nañu dañu wax way dañu wax lu neex rek dañu wax lu neex rek ne gaay ñepp bay nañ ko suñ ko bay won suñ ko bay won parce que ñariñ ñam bari wut suñ ko eh, suñ ko bay won suñ ko bay dinañu gagné dañu gagné élection yi ci dama ma santé ma la wax ni ñu bay won nañ ko dañu gagné élection yi parce que am ñu xam dañu mer wote wala dañu mar wata kon la paire a voté contre e la paire ci kawlo donc non non non non lu amul waye dama ne parce que amna ku melni man man mu yewuma mayo parce que ma ramassa mu ta gagner 4 fois élection buñ ko def mu gagner élection buñ ko def mu gagner élection buñ ko def mu gagner mu ñew élection mi ñu teggi ko deful dara nañ ko bayyi mu dem ak serigne bu su serigne bu gagner won ma ramassa ñu soga ma ramassa amatu nit hmm, hmm. waye ma ramassa yalla ya susural nako retiré wu na nak ñu dool keneen ñu ñu ñu ñu ñu wote gagné xana bind kat bi nga doon xana li yeglu go ci won ci tanef bi ci eh, municipal yi ñu baaw wax wax nak man té déba té déba mid na babla ko wax dama taxaw mané Macky Sall mané quoi buñ défé nomination yi ko paré man Macky Sall mané quoi man élection yi di ñew ah! man da su doon suba sago nga renvoy élection yi dakh ko bi eh, eh, ki la ko wax nga dakh élection yi ba benen moy ranal ko nga ranal ko ba benen sino soo ko deful ah ah ah wéyoo yaa ngi fi nii la ko waxee li ma waxoon am na li ma waxoon am na mais dana baba laa wax ci tee dama bu dama dama saa def di la ko waxee te li ma waxoon am na abdou diouf buñ ko waxé né buñ ko waxé né su mew pe ndax mew pe ndax dañ koy sampar juro bi def dafa wéddi xam nga su ngou mew bi dañ koy dañ koy dañ koy ki dañ koy dañ koy dañ koy defar ki par mbous juro bi da xam nga mo né indi len ma ñu dem indi ko ko mo né li amna sénégal ngay sét li bari na way pont gi dal jaxal nañu mo dam de nga waxtan wé jëgë jëf babakar dégg nañu waxtan bi ci sidibé muy waxtan wa am solo bo xamné ponk yi mu ci laal bari na jëmale ci opposition bi jëmale ci pouvoir bi muy waxtaan woo xam ne ñi koy déglu ñëpp yaakaar naa ni ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax man na damay ñëw ci fi nga xam ne mooy diggante benn bokk yaakaar ak Ousmane Sonko. yewi askan wi. muy yewi askan wi parce que tax ma wax loolu mooy su ma Ousmane Sonko mooy. Mhm. tey pouvoir bi mu am li ci mën naa wax ne benn bokk yaakaar bokk na ci li ko dooleel li tax mën a bokk na ci li ko dooleel. Mhm. Ousmane dafa dem dafa maitriser benn bokk yaakaar saa bu leen bëggee yëngal xam na fu muy jaar ba yëngal ñoom ñëpp. ñu génn ñoom ñëpp jugandoo di patpati di patpati mel ni. ku seen fii di tëf tëf yi. gars yi si di béyi. loolu nag dama yaakaar ñoom Ousmane Sonko bokk na ci leen déranger. Mhm. mais pas yooyu askan bi Ousmane Sonko moo bokk ci lay déranger benn bokk yaakaar parce que Ousmane Sonko bu xëyoon def point de presse. les benno bi et ñu ngi na fak dem tontu ko dem ci télévision yi di tontu pour man nous mi nekkul tontu mi mënu opposé du wax ci yow té benno dañu bañ ko opposé waxon ko bu man Macky Sall opposé opposé ñu la mhm. mais benno bi non la mel. tay bañ ko opposé la wax ci yow bu mais Sénégal mais Ousmane day wax lo xamné bo bu xëyee ñu gis bénn bokk yaakaar yépp génn ku ci ne def point de presse ñi dem télévision yi ak a weddi na mhm. naa ne mbir mi du foofu ñoom nag su ne dañu dañ leen fal pour ñu liggéey dañu bëgg liggéey lo xamné ne askan ñu dañ ci teg seen bëtt surtout ñi nga xam dañ leen jox ay ndombal tànk mhm. si di dafa wax bo xamné wax bu am solo la te yàgg ko xeex manam ki nga xam ne maire la kooku bu laajee député amut amatul njariñ wa wa gox ba mhm moo tax keroog ba nga xamee ne sëriñ boobu ñu ngi déposé liste nationale and naw la ànd liggéey mën a mën d'accord parce que lañ ko dénk yàggagul war nañu mën a xaar ci moom résultat kon buutu demaatee liste nationale amatul jotu kaw la te loolu nag la ñuy déploré ci maire yi bare bari yoo xam ne député lañu maire lañ. le député maire ak a bari ci réew mi. député maire yooyu Babacar ñaari salaire yooyu lañ fi war a jëlee parce que ñett bopp du yenu de yenn waaye xam na la bopp attan suñu bari amatuñ jot fonction yi ñu leen dénk te bu dee ñu fay ay millions lu lañ leen fayee lañ leen duñ ci rendre compte dara dañuy ba duñ def bilan ne lañ ko def na ci ay résultats mm-hmm. xoolal député yi nga xam ñi ngi ci région yi bari ñoo ne nañ ci député lan la jariñ lan lañ service député ñun raison biñ dëkk lan ngeen ñi apporter duñ ko wax xol si nga xol ñi nga xam ne ñoo ne ci suñu raison bi muy département bu Kaolack doo ma sa toog assemblée ba dégg ñu wax fa ba tuddu Kaolack mosu ko dégg te doo ko dégg mukk rawatina ñi nga xam ne nag ñu ngi ci résumé benn bokk yaakaar bi dama ne ku mel ni tey xuray si ñas mu ngi ci bëgg a yàgg awa gay wax yi nopp mm-hmm. euh, aji mbergaan tey bu ñu tok a toog ba Cheikh Bara Dolly dëkkul fii mën a assemblée de souligner jafé jafé Kaolack di ko annoncer bu député yooyu am nañ gàcce jour boobu parce que tax moy doon nañu xaar ci ñom kaddu googu génné ci ñom mhm. te at yiñ fa toog yëpp dégguñu kàddu jafé jafe Kaolack ci ñom ba keneen ku dëkkul Kaolack di wax jafé jafé jafe Kaolack kon problème amna amna lo na loo war nañ ko bàyyi xel muy benn bokk yaakaar. Mhm. ñañ fel nañ fal ay ndombal tank dafa am li tax ñi fal leen. la tax ñi fal leen pour ñu liggéey. liggéey boobu nag du lu ñuy wax mais liggéey da ngay liggéey loo xam ne askan ñu teg gis teg seen bët mu nekk résultat boo xam ne ëllëg boo laajaate ñu jox la ko. très bien mais am na ñoo xam ne keroog bi nga xam ne ñu ngi dem. Hmm. waajal ay élection yàkkantuñ ko woon parce que olof day wax naan maa ngi liggéey wax ju bëri mais kuy liggéey ku yóbbu bët xam ne yaa ngi liggéey kon nag nañu bàyyi xel élection yan ci la ñu jëm. Hmm. saako bu deful dara du taxaw waaye nag am na ci ñoo xam ne yàkkant nañ élection di ñëw parce que am nañ wala jëf nañ loo xam ne wala jëmbat nañ loo xam ne jàpp nañ dina sax mais am na ci ñoo xam te lañ leen dénk yow bu ñu leen fa leen ndombal tànk la leen la leen askan mu gëj a teg bët tent seen oto kenn mu leen teg bët dem ba yow maa xama sëriñ koo ci bëgg gis mu day nelaw ndax am nga audience. Mhm. loolu nag moo jafe ci réew yi ba nga xam ne léegi dootul xamatuñ sax fu jafe-jafey am ku ciy génn nangoo too génn guddi ba ca ngay génn te booy génn oto ba ngay dugg kenn du xam ne yow yaa ci dugg ndax ngay xamee ji ja jafe-jafe askan wi. 33 941 0313 laataa ñu ñëw jàngatu daam bi lu mu la def njëkk yow mi nga xam ne yaa ngi bokkee ci majorité bi. mané lan la la def non Je dafa confirmer li ma wax rek parce que man fal fal fal député député dama bind Macky Sall député bu am quatre mandats nañ ko def ci ko def loi am quatre mandats war ah oui. conseil euh, conseil municipal bu am am quatre mandats quatre mandats 20 fois ans de euh, conseil municipal war suis quoi na am retraite war député. Je retraite. parlementaire euh, municipal. municipal ok. Hmm. mu ngi nit taxi baangi ni moy moy moy moy ay sati ki ma dafon parce que yow ki ñu en cas am immunité comme député parce que député tay su saga won Macky Sall sax mu ko tey tej ko il faut ñu def lever immunité parlementaire eh, un maire aussi tam non lañ ko war def protéger ko protéger ko waaye un maire un maire ñu ki rek ñu kii rek ñu jàpp rek yóbbu yóbbu yóbbu gendarmerie yóbbu brigade recherche rek ñu tëj mandat dépôt la nangam wala ndax nekkatul nit ko ordinaire nekk nekkatul nit parce que nit ñoo fan niñ falé ñu falee Macky Sall ni ñu député non lañ falé maire sur fra direct bi moy tax waaw suffrage loolu moo tax très bien loolu la wax moo tax ma bind Macky Sall mhm. wan ko wan ko moy suma statut yi ma bind euh, euh, kii bi député aussi néna député bu ñewul session mhm. nañ ko sanctionné pour wàññi salaire wàññi indemnité té amul justification amna na ñoo xam ne duñ sax wiir sax moom laa bind nii du yon baba gar da ngay setlu mo 150 députés 103 103 60 députés suñ suñ def session 60 ñofé nak wala 80 da ngay setli rek té déggu ñu ko fenn ñu wañ ñu wañ ki té député d'accord mo salaire nañ def session manam session session bu lañu fé kon ñun ñoy conseil départemental ah ok bu ñékk conseil départemental session lañu doon on yékk muy doon salaire muy doon muy doon salaire mu doon ki té auto aussi auto waruñ leen ko jox auto yi lañ jox dañ la koy tiré par par par mois ah ah dañ leen koy tiré par mois sa auto la wér wu nañu dagal ci wér ñu lay dagal ci suñ la su lay da ngay dem mission nak essence ñoo la koy jox état mo la jox essence réew dafa am nañ koy doxé pour mu am pour mu développer mais sa waji da melni deglu wu la dé abdou diouf loolu la doon def la wax ablaye wad mo ñew dindiko abdou diouf loolu la doon def ablaye wad mo ñew dindiko may auto yi da ngay sét li du yoon kon kay lepp moma du yoon Mais Sall Macky Sall tam confirmé ko waaye man su qui, ma doon kii dañ leen dañ compte générale ñu dem comme Abdou Diouf ni ko je defee ak Senghor ñu jënd oto oto bi oto bi qui je sooy Je dit. ñu la ñu la koy teq par weer. sooy dem yóbbaale sooy dem yóbbaale ko ko carburant depuis le simple moo tax ñëpp ne député la ñuy doon moo tax ñëpp ne député la man gis naa fi jaaykat ci liste bi bi ñu waxee ne nekk ñëpp déposé ku bëgg a déposé na déposé gis naa fi ay jaaykatu caaf ay jaaykatu ndox yoo xam ne sa déposé nañ Moussa Ndiaye. Non non c' est écran c' est réelu quoi c' est réelu quoi billaay ma fekk ma ma ne ko yow day déposé mu ne gis député da ngeen ne député député ma ne ko député da ngeen déposé mu ne waa ma ne ko. moi je syndicaliste dama koy wax for, formellement dama koy wax d'accord mu ci lutax suñ augmenter suñ augmenter salaire hmm. yow la yow la ñëri ak daam way way man jëruñuma parce que man liggéey ma nañ wañi dar alimentaire subventionné ko subventionné ko ceeb do jar 10000 nga def ko 5000 sucre bi do jar 1000 francs nga def ko nga def ko 500 nga def ko koku ñëpp na fi dem muy liggéey kat muy liggéey kat mu ñu dul liggéey yépp wala ko def ci nañ ci ko augmenter salaire suñ ma augmenter salaire lan la ma jëriñ man les les les les les enseignants. de la population ba décrété éducation éducation banque. état bi daf ci TVA ci da di dia yo ni dafa salaire salaire salaire bu dañ ko war imposer tout bi dañ ko war imposer yo nga ne dañ ko dañ ko imposer dañ jox dañ jox bir japp japp gouvernement en otage en otage enseignant japp équipe ak santé fa lañ tek lool élection ya ngi ñew boy yëngalal yëngalal dama xam na damay dégg ñuy tax élection ya ngi ñew yëngalal yëngal su ngi yëngalal lu ngeen bëgg dëngël quoi aha lool lañu wax et anam lay lay lolou lay dundé hmm ci lay def limi def fo la ko def tigi lolou ma tam enseignant tagu ni def taguñ ko fenn nañ négocier way suñu xaar buñu jox bu ci kenn buñu ko imposer buñu def dañu dañuy gëram wa nañ gëram ñu dag sen salaire parce que pas de travail eh, pas de salaire légui légui sa waji nak jël 43 milliards xëpp ko gañi def ko ay 80000 80000 yëg nga ko wa yëg nako lolou ndax lu baax yëg nako way lolou ba té amna erreur ci naka amna erreur parce que amna ño xamne bourse familiale amna ño xamne depuis depuis depuis 2012 ba légui ñu koy am amna ño xamne amuñu ko wa 80 millions ñi amutone ñi amutone lañ ko waron jox waye ñi am ba légui ñom ñoy continuer di am lolu mo baxul deugin wi rafet lu woko ci doxalin wi ci doxin bi ci doxin bi dama ko dama ko dama ko dama ko def koku mën na ko def ci population bi ñu yobale yokku ci emploi 42 milliards xam foko def fi ne di soxla ndaw ki amna amna unité de production yo xamni lu wara mat 1000 et quelques mo nga ko ci am ah oui 1000 et quelques unité de production mo nga ko ci am mo gën li du 1000 francs du 2000 42 milliards te nit nga jappale xali nga jappale xale bo xamni outal ngok ben kii de production fi ni muy muy liggey di ci revenir ba wer wu dem mu ci am presque ay 50000 yo xamni yobuko famé wala nangam nangam koku foko nek foko nek ay uyu mom uyu la waaye soo defee soo jëlee lii jox ko kii bi quatre vingt mille franc nga jox leen ko ñi amoon ñi amoon ñooy am te bu su famille xam nga ni mu demee. man gis naa professeur yoo xam ne seen jabar ñu ngi am am na ay enseignants yoo xam ne ñu ngi am. retraité ñu ngi am bu su famille am. mais li nga ni kaa la de. nañ na def audit bi des enseignants retraité ñu ngi fay bu su famille am. gis naa koo xam ne professeur la su ma su ma prononcé mo mo sa nebe jabaram nga fay bu su famille am. xam nga loolu jaaduwul. loolu dafa jaadu fan lañ teg loolu motax mané makki def na lepp amna amna vision amna lepp waye nak ñi ñi nekk ci suuf ñoko defal moy tel que ñi bind bourse familiale ñan ñoko bind délégué carte ragano xaj ba matona ablaye war mat ko non non du ko mat lutax parce amna sens lu leen nara wuté élection yi def na 2 ans lu leen nara wuté li ñom ñaar non ci gis gis li nara wuté ëllëgam ni fi ak 2024 non mu nañ ko rectifier li Macky Sall da ndax mu ci tanki hein mu ngi ci tanki ngi tanki parce que deng deng ta ay mu ne day day dem jigen sor deng mak dafa son yoy mi def jigen sor do ko def ñun ñun ñi ñoko don def les responsables qui sont là-bas ñoko don def ñu aimé len ñu bëggulen waye makki lu am makki moy dem moy dafa terrain ba paré ñun sogu ñu dafa terrain ba paré ñun sogu ñu son na lool nak mo wara deñ ñiñ fa l'homme qu'il faut à la place qu'il faut suñu la falay pour kaw la da nga wara jëriñ kaw la ah oui lool mo yoon waye fa la fi député makki defal lo ne kaw la tay ñu tay sëri bëb bi ñu door fi gatchalé ko ñu han gatchalé ko ñu benno bokk yakkar benno bokk yakkar wa moy moy moy ngeen tollu fanwer moy pour ñu rek fanwer ak juroom ñent suma jumul ci leader ah ci leader wa non xam nga leader xam nga li ñu wax leader leader ku melni suleyman euh, suleyman mais ki le ki le moy laaj hmm. ne ne ne ne ne ne Mm. Donc suñ ko defé di fogg né premier ministre la rek suñ ko ko top. Souleyman Ndiaye koku ki ki ki ki bu ubbi won fi permanence bu ubbi won fi wetu wetu xala rôle teñ na teñ na ay ay ko ay ki lañ fay jaay ay karo lañ fay jaay permanence ba teñ ay karo lañ fay jaay ci sidi be li motax gaay ragal la non ragal ma non am ki man dama non man suma ni ma mel la mel parce que ñun dañu dimbalu mak sam ay karo lañ fay jaay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nga fa leen fo ne turu waji so ko defé fan lañ te am dañ tel directeur général nangam nang ku melni sidi be kubel sidibe ñoo ñu impressioné ñu ko man impressioné ñoo un directeur général suñ ko falon ngay wote ak mom ngay ki ma xamne ki ma dem yow lay wote babacar sall xey directeur général pourquoi fonction loy rek fonction loy hmm dam mi limi liggey fofu fofu lool la wara lool la wara doy lool waye salaire bi ngay directeur général directeur général wala ministre nga de de man suma 100 francs yi may suma mbaxal bi mom la gëna fonk so ma respecté ma respecté so ma respecté duma def respect réciproque hmm ñom fal nañ leen respecté nit ñi duñ sété nit ñi naw lo nit ñi mu man tam nawuma le naw lo ma leen légui euh, ñu ñëw nak ci sa parti bi nga xamné président euh, ya-, yaay euh, front éthique républicaine pour Macky Sall waaw dafa say ci Macky dét non non non ko front éthique républicaine dama ko fonon en 2016 fonon éthique moy ku teggu éthique motax kéro nga né fonon république mané ko yok ci éthique mhm. éthique moy ku teggu waxal nekk alimentaire dem di dem di wax di di di di croup di di di di sos di di sos di sos di di di di fal mhm. pour nga falu wala Macky Sall na ñëw fii comme yenn ni ma gis yenn député yi su Macky Sall bëggee ñëw fi ñu xam ne Macky Sall war na fi ñëw 5 euh, jours ñu dem jël leen yenn médias yi def benn convoi ne dañuy def fii pam pam pam pam bu ñëw député bi nangam wala kii nangam nangam yu mel noonu ñii naxe dañuy naxe dañuy naxe Macky Sall fi fi mën jaar ahmad rek la fi gis mhm. ak marema sar yo xamna ñom dekk nañ euh affaire fi ben ba koy xat bi dekk mhm. bi ñom ñaar ñom dañ lay dundal parti bi ci biir ci biir ci biir ki waye ñu tudde yeb yeb la wax muy député awa gay muy xuré ci ñass muy ki muy muy mu adé ban ban kat seen bop rek fi nek am nañ xaalé même suñu tay dem nañ rek tam am nañ am dotu dotu dotu ki dotu son non lañ wax sa ginnaw bandang seen ginnaw bandang waye na tay ba député so ñu la ñëwaat fi diwe ki suma don Macky Sall duma duma ñoo duma tiro ko dir kat ku ne ci def na 3 fois 2 fois député nek nek vice président te am salaire ministre ta awagee nonu adi ben kan kan ke nonu hmm ne ben nopolu ji ñu jël ñeneen ñu bes dugal leen xalé yaangi fi war nañ ma doon député xalé wona mëna doon ay directeur de société ah wona ñu mëna doon ay ki ñu fi am pagay fi xalé kay buñ la déggé nañ ko ndan xam na non non non sé wañ ben ko ma sét man nafi ñu ñu bari ñu ngi wota man babakar sét babakar sét ma lu neex man sét ma lu neex ni xalé yaangi fi jang nañ gis na fi xalé parce que madame sar vraiment def na promotion ci xalé parce que bimu ñëwé bimu ñëwé ministère bu nekk parce que dugal na fa ñetti xalé yo xam def na ay directeur amul kenn ko ko def fi gina awlay jang ablaye diag bu nekké sot rek mom mhm. mo doon jël bañ ne soy def demande demande demande ablaye diag so démé rek signal so ré rek signal sa bëñ ci sokolaay rek eh, dafa lay jël moy kaolak suñ dox mi ñu def suñ bëñ yi ñu né dafa bëñ sokolaa so bëñ wéxé mu na xam na yow da ko kaolak lu lu jël madame satam lu bimu nekké ki bëgg dafa def promotion xalé ak professeur wa kaolak hmm. mu na mel directeur gis nga tu sokoma sokoma invité wu nga ko xalé la def na ko def na ko directeur mbay sokoma mbay sokoma def na ko directeur diallo def na ko directeur benen diallo eh, eh, def na ko directeur si si si def lo ko directeur mu retraité mbay sopam moko remplacer yu mel no mbay ma ma sal lim def ci lim def ci lim def ci lu mel non pour dimbalé wa kaolack su ko awa gay defone xure ci def ko addi ba gan def ko kon kaw ak day avance kon kaw lo soxla ko kon kaw nak day avance la wa ha, très bien légui nak yow sa ëlëk lu mu nara doon jëmale ci législative après le 6 su génné la la waxone waaw da faté mako mais yaangi xaar waaw ma ngi xaar ni su génné 31 inshallah ah, njortas nga ne ding ci bok hein eh? mané njortus nga ne ding ci bok non non njort mo lutax way <laughs> barakar yalla da mu ndal lu ne way man bokko bokk nga wala na bokk ci liste <laughs> kon bay nga ni ah. wala da nga bëgg jëñ xalé ñu dem nga gungé len non non non non parce que man député comme ni mo xon parce que kaw sé départemental la nekkon bu ko na dem xam la nekk mairie découvrir nekk mairie parce que audit foncier mako jëk bind mo ngi ni bind ko Macky audit foncier des mairies nañ audit des mairies yépp ak foncier bi parce que foncier bi li ñuy def ci kib dañ ko def fonds de commerce kuñ def mer rek nga nek bo oh, fo sama affaire baxna hmm. légui def def euh, euh, foncier bi fonds de commerce di nan sou ci rek euh, loolu lañ nekk ñom ñep mo xna Macky Sall def audit ci mairie xol mairie yépp ku bu nekk bu ki yu tegg ci yoon waye nga nekk ki rek fi ne dem ay statut am ay nang da nga fek le maire de bourg la ñaata milliard ñaata milliard trois milliards ci mhm. maire yéemi na trois cent mille francs par mois par mois bariwul waaw do am na sax muccaat bu ñu def mhm. am yàlla ma yàlla ma am na muccaat yi ñu def yoo xam nga ko bëgguma ci egg mhm. waaye loolu loolu du l'islam muccaat yi ngay lekk du l'islam salaire bi ñu la jox mooy l'islam waaye bu muccaat yi nga fay def boo moom du l'islam kenn ñëw na la de promoteur nag dama bëgg suuf fi nga ne ko waaye nangam cinquante francs lay jar waaye léegi euh, euh, euh, léegi quinze pour cent quinze francs maa ko moom loolu lañ fi nekkee nii tiit nañu lool ñun moom dañu tiit ci loolu fi nekkee ñëpp lañ war a tëj auditeur ñëpp ñoo xam ne am nañ problème suñu tëj ko ñoom ñëpp nag maire yëpp suufu kaw la ca ca ca ca wax nañ ko jëfëñu politique yi jamono ji tiitoo cee waaye politique yi dagan seen mbaatu askan bi jamono ji non tiit ma yow askan ñu doon wax transparence gis nañu bi euh, tab yi commencé giraasi génn ŋàññ euh, wax nga ko léegi euh, keneen ak keneen ñoom ñëpp non ñom gracé bu déggul lima la ñom gracé man dama leen naw lo wul parce que nit ki da nga wara goré nek nga député nek ministre yon école bo xamné tay tabarkallah sénégalais ci yaayam bi yaayam bi moko mom nga nek lol tay ñu ne la da ngay ñew ci nek ki nga ne non man il faut ma nek il faut ma nek liste national deuxième wala troisième ci devant bi ci devant ñi ñi mosul mos duñ mos mukk tay grâce dafa amati nit chef bamadi amatu nit eh, eh, mansour mansour jamil amatu nit mhm. ñom sonko ñom sonko xamna li ñi def ba andu ñok ñom ñom andu ñon ak ñom ci ci ci mairie municipal yi da tay ñom gagné kon tay di nga ñeu imposer mané da nga na la ci deuxième bi te bay ñi ma japp lo do am ci coalition yewi walu lo ci gis ci lan lu xel mëna nangula coalition yewi walu pour mu gagné ñu wa ci département yi nga xamné ku fa pour doole yoon ñi jital jëmele ci yewi ak walu sen sen lekkolo gogu sen tabbe ku baax hmm. fi ñun ñep ñu jox amna lu sew lo xamne mu ngi ci biir mo ngi yakal yeen benno il faut ñu ñun benno il faut ñu dindi ko il faut ñu tok def seminaire fi waxna mi tore dañu fi su li ci génné mu don mariama sar mu don ki mu don euh, mu don mariama sar wala mu don mimiti wala mu don bunjay rahma su ki dañu wara tok en seminaire ak kaola deux jours bu li euh, ci génné kay méré am ndam ciow bari ciow bari yow lu ngay xam baña ciow ma fa nek ci sama jafa ci ciow kan sama duggé ci ciow nam lolu mo xew ci rek sama duggé ci ciow nam sama duggé ci lislii dam da ngeen da ngeen nek ci radio xaram kon am nga yaakaar na di nga dugg da def ni way dama nek ciow nam nañ jël ñam ñam jël lam kil fu ala parce kil fu waye do jël ku nek député ñaar yoon nga ne dang koy jël tek ko ci kaw nit ñoo xana mo su nek député te bu ko koku mom la d'accord ñu taw gene retraité ko fi ne retraité adi mbere kan kan retraité baye ñen ñu xana mo su ñu mos 33 941 sa suba ba léegi ñi bëgg a wax ak sunu gan mamadou sidi bee bari nañu ñu ngi jégale ci eh, eh, ni nga xamee ni ko noonu la ñu doxalee waxtaan dayoo bi moo demee nu ni mamadou sidi bee mooy sunu ganu te di président front éthique républicain pour Macky Sall allo allo allo allo ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant tur bi naka la fay wootee ah mën nga jël écouteur yi jox ko écouteur yi ali voilà ay wa c'est bon merci beaucoup ñi ngi yéen ñi bu baax a baax a baax a baax. xamal mbokk yi li ñi nga xam ne xamuñu woon. waaw Kaolack bi moom jafe naa macha allah. macha allah yal na la xeeb dolli. amiin amiin jërëjëf. ñëpp ñi koy liggéey. liggéey moom ki fa nekk li mu wax de moo am daanaka. ci li ma comprendre donc na dama politicien dama suivre tuuti rek. mais Kaolack moom li ma gëstu gu ci ñi fiy toogal Kaolack ci assemblée wala ñi ñi ko niroo. en tout cas di di yàlla xam nga yeme na lool. yeme na lool ndax doo gis ñuy kaasal Kaolack doo gis ñuy xàccul Kaolack dara fa ñëw Kaolack. même bu fi yéenee Kaolack dara léeg-léeg am ñoo xam ne. ñoom ñooy gën a am fit pour xàcc ko ñu yëm seen côté parce que wala que ñu soog di xool. yàlla ñu si ëpp moom sàcc rek ñoo fa nekk. wala que moom. yéemal ñi fa nekk yàlla nañu yàlla sant daal. amiin amiin ñu fal ñu ñeneen ñoo xam ne dana xeexal xool ak. jërëjëf. dañ ci indi xool ak ci njëriñam ndax xool ak ni mu nekkee si la yoon. côté bu ne fi mu toll nii waroon na fi wéesu dégg yàlla. toll nii waroon na fi wéesu. merci beaucoup. ñu ñu ñu ñu ko jiite jërëjëf ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax amadou makhtar kaolack 33 sunu gan mamadou sidi bé président du front éthique républicain pour uh, Macky Sall allo salaamaaleykum alaykum salaam babacar na ngeen def ñu ngi ziar baax ma ñaxaan hello ziar ñu ngi lay di nuyu hmm, ñu ngi lay fay dam nuyu leen ñu ngi lay fay bu baax ma ñaxaan ah sidi bé waaw ma ne ko sidi bé ñàkk jaaxaat <laughs> am naa jaaxaat nag bo gisee waxtaan bi am solo gars yi di la déglu man damay comprendre parce que da ngay wax loo xamante ni kenn ñi ko wax <laughs> Sénégal dafa dem ba nga xamante ni tey maanaam ñoom ñooy fenloo nit ñi wala ñooy wax loo nit ñi lu dëgg waaw comme boo waxee nit ki dëgg mu mere la wala boo waxee nit ki dëgg mu bàyyi la da nga bëgg li mu yor mais nga nga wax ko lu dëgg rek xam nga boo xoolee sidi bi ni mu waxee ni man dama lay jox lu lu leer si dégg ne par exemple ci taw magistère au euh, Macky Sall du am musu fi am boo xoolee tey promo ville bi fii li ñu joxe tali. ñu ngi defar fii ay bassin tali baa ngi fas yéene di sàpp la. mais réew mi ci mënu ñu sax rëbbal. li ma ko wax bu bàyyi woon waa ji nii. lépp liggéey li mu liggéey bii gars yi gis ko xoolal waxatuñ ko. parce que nit ñi mën nañ laa mere de mais bis boo soppee ñu soppi ànd ak yow. ci gi. te boo xoolee moom li tax mu nekk président de la république du Sénégal. Abdoulaye Wade dañ ko ñaanee ci kaam dafa lànk ba tëdd ci suuf. moo tax moom mu remplacer Abdoulaye Wade kon na bàyyi ci loolu xel bu baax a baax. jege ñi nga xam ma di ko teg ci yoon. nit nag bu fekkente ni am réew la koy doxal muy dëgg te yow nga puus ko bu moytuwulee daal Abdoulaye Wade na ko dal di rek moo doon wax dëgg te bu daan doo koy wax. jéem a fexe nag déglu dëgg jaar ci parce que dañu liggéey ah électrification rurale boo xoolee. macha allah. ah oui tey dëkk bi kenn mënu ko bëgg lan moo tax loolu na posé wu la question. te yaa ngi liggéey gars yi mënuñu la bëgg. salaamaaleykum jërëjëf jàngat la gu def xam naa sidi bi dina ci andi quelque rebornissement gërëm ñi nga xam ni que tamit euh, téléchargé suñu application ngir topp ñi ci subatel gu jekk euh, partagé ak ñun li nga xam ne moom mooy actualité fii ci kaw ak li ko wër euh, dem na sax ba ci biti réew 33 941 0313 9h5 minutes mooy doog a jot allo oui Babacar Modou Ngone allo allo allo yaa ngi en direct Modou allo oui mané sa sa invité boobu kere wax na loo xam ne naqari na nit ñi trop lu mu wax noonu comme ne mag war na def troisième mandat lu naqari sénégal la moom war na xam loolu déet waay fi réew mi toll nii ay ci rek ba mu waxee loolu man laa génn si affaiream wax na wax boo xam ne naqari na nit ñi ki ba laaj kene ba mu ko waxee dafa mel ni marto lañ ma dóor xam na yoo xam ne kenn waru koy ngàng trois neuf cent quarante et un zéro trois soixante treize allô allô allô allô allô malikum salam sering bakin jai kes ñu ngi ziar ba ngay ziar borom jolox mom ah may lay ziar mi sey bakki aha mom do ay ah liñ dig émission yi di def yépp aha euh mom ci fulam dëgg la ndax wax ak naxee amul njëriñ waaye nag ku mel ni moom bu jëriñ ci politique ndax day wax dëgg wax dëgg nag doo fen si Sénégal doo mën a doo mën a am doom bu dëgg dëgg la soo ngay naxee yu wore moom problème bi ko doon déglu loo xëy di ci juum yor ñu góorgóorlu waaye dañuy dégg xeeti nag gaa yi ni la mat na fanweer. Mhm. fekk na rey na moom su fi nekk ñu wër ñu wër tawaay bi ah, am it ñoo xam ne am nañu compétence seen bokk rek. ñu ne bu àggee foofu nga def presque dix mu def euh, deux ans li ñu koy ñaan mooy mu génn porte sortie bu rafet mooy mën a génn réew mi bañ leen mhm. ah, ndax benn bokk yaakaar amatul léegi li ko waral mooy. ay ci newon dañu lekk baye xalay hmm bëgg ñam bëgg ñamat hmm lool tam moom moom parce que moom ci yëpp hmm ay pa yo xamni dañ nañ ba suñ ci top pour li ci lekk am lekk am dara so yu ñangu lool tay nak nguur bi fi nekk même parce que sax bu fekk rek xol intérêt pa yi rek hmm am na ko xey lu ak xalé ñu ay hmm ñu japp ci ci yoon sa way moom nak ñu tax ko lëri ak moom mu ci di yoomu ndax ñaari émission yooyu dégg yëpp dañuy wax dëgg la waaye ku mel ni moom rek man am ndomba bu dëgër ndax moom li ma déggul di ko yëpp dëgg la ñu wax. du arrangé gaay jërëjëf. acca merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax Serigne Mbacke Ndiaye Thiès ñu daw gaaw rek jël keneen ci bu mu jokkoo bi ci 33 941 0313 laata ñuy tàggoog sunu gan allo salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. waaw Mbagna Khane waaw. waaw dafa leer laa tuuti. xam nga si bi tax faa bi mere ko. waaw Salim wax ni man dañu wëtee référendum laa ni gars yi del nañu Macky Sall troisième mandat ni lim wax constitution la maanaam ñoom xamuñu ni la waa tubaab bi la ñuy atté woo te boo xoolee xam nga dafa mel ni tey boo fasé woon jabar léegi xam nga dañ naan la li shariatul waxay day buf lépp waaye day gis nga fajabar boo rëggee la war a tànk xam dét tigi tey bam bu gaañu woon tey maayam wax yow mi jëkkër la ñu déglu mais xoolee bu la joxoon tey babacar na léegi dama gindal ma lal jëndal ma frigo nga dem ñu def sa tour papier bi ñëpp ko sa tour bis boo ko fasé woon tey salaamaaleykum jërëjëf ñu ngi lay gërëm ñu jël kenn laata ñuy euh, dem ci laaj ak tontu dox ak sunu gan di euh, mamadou sidi bé mooy président front éthique républicain pour Macky Sall ñaareelu pàcc gi ñu fàttali leen ne itam daañu waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci cas d' accident yi moom tam laata muy dem dina ci joxe xalaatam alo wi waaw rapidement rek nga dëxëñ ko aywa waaw ñu ngi lay delo ziar mhm. waaw dina dugg ci internet bi yone ko article mu jangat ko jajef ya, kenn mu ñu def ñaari mandat yu tégalo yeen ñaar day ay copain ngeen bu ngeen di wérante ñun dañ ñuy mandu merci ay wa wa xano xamna lool da way togn aha hmm Ya ya. Aha troisième mandat bu ñu ko fi def dañ ko fi téré lu ci ci dina joxe bakkar bu leer la la <laughs> jërëjëf ñu ngi lay gërëm dégg nga li gaay wax neena modou ngone jëk dugg ne am méré nañ na lool depuis bang ko fexé bu légui <laughs> moy moy ki dëkk fa li ñing rek waaw bétoir modou ngone modou ngone bétoir côté moustapha neena mang ko fexé ba légui mom dafa melni ko doon marto <laughs> waaw waaye quand ak kon de de a xam nga kulu lañ koy kulu xam nga kulu kulu kulu de boobu lañ parce que Macky Sall am droit de troisième mandat hmm. kan moo a kan xam droit Sénégal bu droit droit civil bi constitution 2016 bi ñu def tant que nous ko Macky Sall def 30 ans fii ban constitution bu 2016 bi la wax de mais du dund avocat nga ñu bëri tey moo leen jàngal. waaw loolu moom fan la gaañu nekkoon bi muy bi muy def loolu. de dama dund la nga wax dafa ne constitution bii ñu def nii référendum bi ñu kii nii. Ah. tant que mu ngi fi dindiwuñu ko Macky Sall mun na fi def 30 ans 30 ans la ko mën a def nii la fa deux mandats consécutifs la ñu wax ban constitution constitution Ablaye Wade bu 7 ans bi la wala bu 2016 Macky Sall bi la man dama bëgg ñox ma ci benn man li ma ko droit la ban la student dañu wax ne retour activité dafa war am kon bu le ci la bok en ce moment bi mak sall kon film film day def obligatoirement way amul ñu ñoko wote mom mom mom mom ki bo wote nako mom euh, suma rak suma rak bo euh, lom di wote nako wote nako tiga du toj Macky Sall defé 3e mandat tiga du toj dam do dam do xex man duma xex isa do xex kusim rafet yaagi to kusim rafet dam sol dile bo xamne peut-être 30000 lay jar <laughs> du ngeen xex du ñu xex suñu ataya la ñuy nan non la mel waaye dañ koy mos a gis front kenn mosu ko jàpp taxaw ci kii dañ def lii dañ def lii dañ def lii na génn ñu jàpp ko comme tout le monde c' est un opposant na génn jàpp ko loolu loolu mooy rajo paranage bi bi ñu ci demee lañ yàqal seen bopp mu waroon dem ci paranage bi dañu waroon toog croisé la dañu waroon toog croisé la bara seetaan seetaan ñu ñun bopp benn bokk yàq waaye dès l' instant que ils ont kii ñu participé rek c' est un nabo fóote nañ li droit de wax affaire la nangu nañ ko ma da ko conscient ni eh, ni la mo doxale da na war ñako tangu bari eh, ko nangu dañu waron kaas ba pare li du am dañu xex ci jatt xex bi jatt xex li ba ñam bay kon nangu dañ ko dem pare ba pare legi ñu éliminer ñu ne dañ koy kaas nangam na pare na waru am ñu ngi xaar li ci hmm? ndax ciow mën nañ ko némé ko seen biir ndax yeen déggaguñ leen ciow mom doré na avant commencé na ci yewé ya, askan yu yang ko doon cité legi mais yeen peut être li si lañuy xaar ngir xam ñi xaar ñi mer ñi nga xamne waron bëggon nañu tan leen tan ñu leen ndax loolu mën nga ñortis euh, nga ne dina ci am ba dégg na dégg na bu gu domp bu gon gu domp dégg na ko demb genn na waaw dér ñuy wax ni ñom xamna dafa sen ñi ñu wax ne ñom ñom euh, faluñu kenn ñom Macky Sall so ñewé euh, ñom de ay bras rouge lañuy def bras rouge lañuy def quoi waye kaw la nga wax de gal man xamaguma liste bi kan kan très bien est-ce que déposé yow Babacar la dit xana dam dam mom bu bëgge dem jërëjëf ñu ngi lay gërëm ci woyci bi fatali leen itam ñaarelu patch gi ñu bayil nga sañ ci cadeau moy lu jëm ci walum accident yi dégg nga ko niki dem allo dakar yi ak benn bus defati nañ jé juroomi doomu adama ñak nañu seen bakkan dem ci côté bi waaw côté bu ñu defé accident dem fofu man bi ma message jël fi dem audience cour d'appel bu dakar muy taw 4h du matin ma daw suma 205 ma daw bu fofu benn gendarme arrêté ma ñu ngi taxaw ñu arrêté ma bi ma kiyee mu ne ma ki fekk maa ngi daw lu rey ah te dafa taw xam nga dafa taw suy taw tali bi day glisser. day glisser oui mu ne ma monsieur mu ne ko mu ne doucement gis nga li dajee Fatick ba jurub mu ne baaxul gendarme mbay doomi ma mbay mbay bi nga xam ne mooy rek asal. moom la moo fa tàngu retraite ko moom ko wax mu ne man fii la dëkk Fatick waaye li dalee di la dee Fatick tournal ba ba jurub ba ngay génn jurub baaxul. baaxul kon kon yalla tam da fay ki waxuma nak lu fa nek way xamna ne fofu dal standard bu mu ne digeunte bobu ku fay daw nak daw nak ba genn fofu hmm motax dembu bi affaire bi amé tam dama na ah, ki de mo xamna chauffeur yi xamuñ ko way wax nañ ko kuy dawal fofu nak fi nek chauffeur na nga moytu parce que vir virage la bu def ni amna sama ben xarit kenn kenn sow neena dawal na auto à 3h du matin ñu ben fekk ben cercueil fekke moy eh, eh, eh, new liñu def new yi new new new new ah new new buñ tak dindi ni ki ki tek ko tek ko ci kaw tay bi tek ko ci kaw tay bu mi dawale han ak malikanam bu wex sefer sefer camion mo arrêté mo arrêté ba paré teggi wat rombo ko te li bi amna lu bari lo xamna mo ñu ci hmm mo tak ku kan, mm-hmm. ci dawal nak ma ngi leen di may ku ci dawal ku ci dawal auto ma ngi leen di ma ngi leen labé li biir ni diko ku jël volant diko jang moy subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibin nga jank ñet yoon tuddu ko ci volant bi 4 points cardinaux yi xarfu xam olof ni ko waxon les les nord sud wa non olof la ko bëgg waxe hmm euh, so wa bet ganar wa xarfu wa ak euh, salum salum subhanallazi sakhara lana hadha ali jelal bobu wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun yalla ya tag ya ma tagata li ma hmm. yobbu ya yore suma dem ya yore suma ñew nga jank ñet yoon tuflé ko ci bar bi dem man suma auto 200 de, de goma def na ci presque 30 accident ma koy netti ba légui waye nak waxuma bes bu bes bu de ñewé la ta mut nas ila bi ni bakkan du joggé ci du borom borom bi bes bu sa hmm. bakkan ñewé tam da ngay dé ah way waye nak yalla mu la tek musal waye bolé ci prudence am baxna ci effectivement parce que ki bo tank yang koy jang su de da ngay dugg ci gal so da ngay dugg ci gal wala bato salamun ala nuhi fil alam inna ka zalika nazil muhsinin hmm yoy tam mo ngay def trois fois nga dugg ci bir gal tank sa bes kiwul do dang ki mucc lo dal ah, xamna ko parce que mo tax il faut ñu sefer jema jang lolu subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalib jërëjëf ci baaxee gi nga baaxee loolu chauffeur si ak koo xam ne itam dul chauffeur te mën a mucc ci kaw tali bi ñu ngi lay gërëm bu baax léegi-léegi itam mbokk yi euh, teemuk ñaareelu pàcc gi accident yi nga xam ne tar na lool nag moom mooy euh, temuk ñaareelu pàcc bi kenn ku ne fa nga toog mun a joxe sa xalaat ci 33 941 03 73 léegi léegi lay doon. Africa suñu continent Africa. qalbimga ayvon leblada nenalu ayli jambat ñingilan états unis ñingilan europe dorbendu urpa parni